Čau lidi, teď si ukáže, jak si hacknu nějakou hru. Takže budete k tomu potřebovat Game Hacker, ten vypadá nějak takhle. Vy si ho otevřete. Tak a dáte minus. A budete mít takhle tady tu ikonku vlevo nahoře. Tak, dáte si nějakou hru, kromě nějakých těch online, třeba Clash of Clans a takovýhle. ale musíte mít čtyřmístní číslo jako peníze, aby se vám to podařilo. Tak zadáte si částku, kterou máte. Co bude chvíli načítat. Tak. A když si napíšete, kolik chcete. 4, 5, 6, tak. No, počkáte, dáte třeba next, tak. A už vidíte, tady mám peníze. No a to by bylo všechno pro toto video. Tak čus.